Regarderai toi, Macron, dans les yeux pour vous dire, monsieur, change de langage et c'est toi qui dois être responsable vis-à-vis de moi. Ne me traite pas comme tu veux le faire. C'est tout. L'Afrique doit échapper à la France. Forcément parce que la France a raté toutes ses politiques, y compris d'approche financière, économique, que Macron me dit tu vas, tu vas subir les terroristes, tu vas ça avec eux, et pendant tout temps, mes enfants, ils ne peuvent pas on peut les piquer pour vous veut. les enfants sont Quand on a égorgé un seul là, un seul, la France s'est cédée. Et pourtant, ils sont en train de compliquer ici, ils nous disent je ne pas aller dans les solutions que je ne pas. Qu'est-ce qu'ils nous donnent comme solution donc, ça veut dire que le Mali, euh, quoi qu'il en soit, va quand même négocier avec ses fils Ou alors, ils veulent, on met des dirigeants responsables un véritable partenariat. La France n'a plus de choix. Dans nos systèmes de santé, c'est vous croyez qu'ils sont là. Et quand on euh, vient au Mali dans une crise comme ça, il a même 135 millions d'euros pour dire euh, accès à l'eau potable et puis autonomisation de la femme. C'est pas de la foutaise, ça. 135 millions, est-ce que ça vaut le, coût de cette réunion d'un Et il vient nous offrir ça, on dit qu'il a amené deux contrats importants. Justement, je vais lui dire, ramène tes sacs de comptes en France. Les gens qui comprennent ça, nous, on n'a pas besoin de ces 93 milliards. Et puis les amener, c'est pour ça qu'ils nous autorisent à dire tout sur le Mali. Est-ce que le Mali aura le courage de dire une telle chose officiellement à la France un jour Leur dire poliment, vraiment, il faut changer ces règles-là, il faut les changer. Quoi. On n'a rien à recevoir de la France. Et moi, je vais même te dire, la classe politique française, parce qu'elle n'a pas de liquide la corruption dans nos pays. Nos dirigeants et leurs familles amènent des valises pleines de billets à ces hommes politiques français-là. Il est un qu'on de on le connaît. Depuis le temps des Bongos, c'était occulte. Maintenant, tout le monde le sait. Alors que les Français commencent à guérir eux-mêmes de la corruption et l'Afrique sera moins courante. Mais quand Karim Keïta remplit les malades qui descend à l'aéroport de Roissy, il est accueilli après dans les ministères français par des hommes politiques français qui il va donner l'action. On n'est pas des naïfs. Mais cela dit, eh ben, nous aussi, nous devons dire que ce système existe et pourtant on ne le voit jamais dénoncé de notre côté. En France, personne ne dénonce ce On dénonce la corruption interne ici, mais pas la corruption qui va vers l'Europe, face vers la France. Jamais. Et le plus gros va vers là-bas. Bien Pourquoi il y a une tolérance dans la manière même de transférer les fonds, de les transporter, et c'est souvent des gens du quai d'Orsay qui vont accueillir ces messieurs-là pour qu'ils passent pas par les formalités douanières où on peut les piquer. Sinon, autant d'argent, on ne les transporte pas impunément dans des mallettes remplies pour traverser les frontières à Washi. Et pourtant, on le fait. Si la corruption interne en Europe n'est pas dénoncée, c'est parce que les citoyens ne sont pas informés. Et l'Afrique doit prendre sa responsabilité d'informer les citoyens européens. Comment voulez-vous qu'on les informe Vous voyez, même si moi je dois parler sur RFI, ah ben, je ne parlerai pas si j'ai un langage comme ça. Et si je parle dans mes médias ici, ça n'a aucune portée. Donc pour vous, c'est un problème de communication C'est un problème de communication. Les médias ne s'intéressent pas à cet aspect. Ils le savent pourtant. Lorsque certains dirigeants africains, pour avoir un rendez-vous au Quai d'Orsay, mettent entre les mains des intermédiaires 120 000 euros pour 15 minutes d'entretien au Quai d'Orsay, mais quoi ça Comment appelle-t-on ça Moi qui vous le dis là, on me l'a proposé pour que je puisse accéder au Quai d'Orsay lorsque j'étais candidat. Je dis non, je ne fais pas ça moi. Candidat m'a dit, voilà, il a été reçu au Quai d'Orsay, voilà ce qu'il a payé. Ils sont là, les intermédiaires. Moi, je dis que la démocratie est un peu souffrante quand vous voyez, quand vous dit retour à l'ordre constitutionnel. Quand vous entendez les autorités françaises parler du, du respect de l'ordre constitutionnel en Côte d'Ivoire, on croit rêver. Alassane fait deux mandats, la constitution ivoirienne interdit cela, je crois que c'est l'article 55 de leur constitution, il en est à son troisième, et eh bien il peut tripatouiller la constitution, récréer une nouvelle république pour ses ambitions à lui, on dira que ça c'est le retour à l'ordre constitutionnel. On croit rêver, on croit que n'est pas la France qu'on voit dans les livres, qu'on entend parler par ailleurs. Non, non, non, non. Tant que c'est leur intérêt, notre constitutionnel peut être bouleversé et s'adapter à leur intérêts. à souhait. C'est tout. On fait des élections bigons, tout le monde sait que c'est la faute totale, et c'est quand la fraude finit qu'on on les entend parler quand il y a des crises comme au Mali, parce que nous avons entendu Macron féliciter Ibrahim Bouakar avant même la Cour constitutionnelle qu'elle n'ait prononcé son verdict. Et quand il est tombé, et il a dit, bon, ben, c'est normal, hein, parce que, on a dit, les crises étaient là, l'élection a été fournie. Mais pourquoi donc il faut attendre qu'il y ait des morts pour dire que oui, à la fraude. Donc la, France avait sa responsabilité dans la fraude euh, pendant l'élection au Mali. Euh. Le Mali n'a qu'à prendre ses responsabilités et qu'on nous laisse le gérer. Il est élu pour trois ans, ben alors donc cinq ans, c'est comme si au Mali il n'y a qu'un un article sur la durée du mandat présidentiel, le reste des lois il peut passer à travers comme du beurre que c'est normal ça Les élections présidentielles de 2018 européennes, j'ai discuté avec leurs représentants, ils étaient tous d'accord avec nous ici à Bamako, mais il a suffi que Paris s'y mêle pour que l'Europe change son rapport. C'est des choses vraies, ça. Hein. Il faut que Macron comprenne qu'il n'est pas seul sur cette terre à vouloir vivre avec la vérité. Donc la France a mis la pression sur euh, les... La France se mêle, elle se mêle tant qu'il s'agit du précaré français. La France ne veut pas laisser l'Afrique décider. Et l'Afrique va décider. Même si nous, on y gagnerait nos enfants, on leur mettra dans la tête qu'il faut qu'ils se battent. Contre ça, il faut contre cette politique française, pas contre les Français ni le peuple français, mais cette politique française. Même les positions géostratégiques en termes militaires, la base militaire de a été convoitée par la France depuis 1960. Elle ne voulait pas quitter même occuper cette base militaire-là, sur le plan stratégique, géopolitique, c'est un intérêt. Mais la France ne vous dira pas ça. Et la France dit c'est le Mali qui nous a écrit pour venir au Mali. C'est tout à fait faux. Ils sont intervenus après. Ils ont envoyé par leur ambassadeur une lettre à Djonkounda que Djonkounda a signée. On connaît toutes ces réalités-là. Est-ce que vous êtes optimiste quant à la situation future du Mali euh, Moi, je suis plus qu'optimiste. Vous savez, les peuples, pour les faire il faut du temps. Les politiques peuvent échouer. Peut-être la génération là, ces hommes-là peuvent échouer, mais le Mali remettra de ses cendres comme les sphinx. Vous voyez cet esprit dont je vous parle, c'est pas la France qui me l'a prêté. Je l'ai eu dans ma culture. Notre culture ne nous permet pas de baisser les bras. Et nous n'accepterons pas. C'est clair ça, ça va prendre des, années peut-être. Mais on se battra. C'est tout. Moi, je ne crois même pas qu'il y ait beaucoup de problèmes autres que le problème de leadership au Mali. C'est le leadership qui a planché au Mali. C'est le leadership qui a baissé les bras. Ce n'est pas la détermination et l'engagement du peuple malien. Et chaque fois qu'il en a été ainsi, regardé avec ATT, à 20 jours de la fin de son mandat, ils ont dit non, qu'il parte. Il est cassé pareil. Donc ce peuple a du ressort. Ce peuple a conscience qu'il doit se battre et qu'il ne se laissera pas faire par des politiques qui ne qui ne conforte pas ses intérêts. À un moment ou à un autre, ils vont se dresser, et quand ils se dressent, ni la communauté internationale, ni la parole du l'élite, du Quai d'Orsay, de l'ONU ou de Bruxelles ne nous arrêtera. Parce que quand je souffre ici, quand mon enfant ne va pas à l'école, ce n'est pas eux qui résolvent ce problème pour moi. C'est moi, c'est mon problème à moi. C'est tout. Pour terminer, que ces gens comprennent que le nouveau partenariat en Afrique ne peuvent se construire que sur cette logique et ces principes-là. Sinon, vouloir persévérer vraiment dans les anciennes relations du néocolonialisme, de, de je sais pas moi, c'est comme on le dirait, humano euh, est persistare diabolicum. L'erreur est humaine, mais il ne faut pas y persévérer. On va évoluer et nous allons nous battre pour évoluer parce qu'on est des êtres humains, on ne peut pas souffrir. Moi, je ne suis pas né à l'adresse vraiment du nègre esclave, du nègre colonisé. Non, je suis né libre. Et voilà, c'est tout. Donc ce nègre-là, s'il a existé, eh bien, je vais chercher à le comprendre, mais je ne voudrais pas qu'on matine son sort. Mon sort est le mien aujourd'hui, citoyen de ce monde, et je vais me battre pour mes intérêts. C'est tout. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la jeunesse africaine Le dernier mot pour la jeunesse africaine, c'est de comprendre que personne ne viendra faire leur pays à leur place et qu'ils doivent se battre pour exister et se soustraire tout simplement de la facilité des politiques de corruption qu'on leur offre à la place de véritables politiques de considération et de respect.